banuupu babika pulezidenti mhm. wy mm. nti intelligence batwale wa museveni abawe sente mhm. era mutabani wange bantu bonna abadde batrayingibwa koti maso eh. either batwale mu koti ezabulijjo eh. abala balirizingibwe eh. kati edi mutwe ne gurupu ye nabala bonna balaliko okuba bulati nti badde baliko kotimasobavunanaambye nti ifu uh, uh, temuyina kipi ekimukoze mm. when terrorism came abamerika tebalowooza nti tabakwatako mm. they are more concerned by north korea because of its artillery wound mm. kankati they can cross the atlantic america believed that it was safe mm. but when terrorism came bush was forced to open up prisons in eastern europe mm-hmm. nga baleeta ku ttaka lya america babakuitinga our freedom liberties until lwe bakuba twin towers nabo nebakyusamu nebakyusa mm. kakati zibatiriza abamerika bakkirizo zisa kukyekitingako kaferweka nti ensoe kunguza muliro mm. kakati abo bamutwe baani mm. ekibakola obubi nti muddira bapolitisians nemubateekako emisango emikyamu mubeewonye get the real ones era naffe kyekitugaana oku ekitugaana okuwagira amateeka ga gavumenti ebagerekankubaolire waliwo interesting gund proposa gundi gyaleese magezi hmm. nabaga nti amagezi mumala nemumuma owa minisita it has a bearing on how you got you change the sgundi oyo owaloko gavumentrafail rafail rafail hmm. magezi yagambye nti naba enaalem hmm. ba leaders batule ku bukiiko obwagundi obwa district enam leaders is making a very big mistake bonna bagenda kubeera corrupt abnaabnale mubagendaobukiiko buno obwa disiti obwaki zira bagamba ekintu kimu nti obwameya bwa kampala nga bwekiri nti pulezidenti yafuuka kampala by delegation hmm. kyalibadde kirikirya nti the mayor must be of a ruling party sigamba enaalemuruling hmm. party hmm. why ruling party kitegeeza ti gwekwakugenda kulwana oganye okujja engatto muzikiti ate onosaala otya tolina wuzu era bulinakwagendayo nebamukuba luli bamukwata wansi musajja omukulu kubanga wy kakati ono gundi kyeyaleese sikyekirungi sikyekyo nrm esobola okukola ekintu kyonna y you dont have jobs to give people naye mutunuliranga margini y'omuntu nemugaa nti omuntu ono bamuwanguziza margini meka ti margini bweti what can we what role can we give this man to remain in the constituency olwaleero nga bataddeko okulonda abanuufu bagwa olwaleero eh, that was an excitement kisoboka bagwa bonna nuupu teddamu kawangula peope aligulating zetamale akazunga kukyalo nolukanzunebalonda akasajja akalina omutwe ogukalinga omuyembe gwa kona nekatunda nekaleeta omunaala kukyalo kati batekewo olabe liriyo people lukab hmm. kabate nkugamba nze nabasiradingedde abasajja abo nayebagaa ntirooko muddira omusajja gwebawanguliddek ku bululu enkumi meka enkumi bbiri nemumuwa obwaladisi away from the constituency no create a job oba nadira obaki tulimainmwasatimuserefu next mm. time we will win but if you say as majesi saying that coopti nrm leader theolnabamu abasigaddewo to monitor how do you monitor why am i performing well nobody i'm not under any yeah i'm not under jikube jitero mpuli esimu yange bagitegire jitero nde mm. as who you are ringing me as who ate byova okwogera ku radio ah, nyokube yantu bebe byova okwogera maliza kusonga je kubuza kya edi mutwe bana nti amateka tugatia mm. lwansonga they can be misused okay nti nawe okay. singa nga kasemwanwanirira baali balesa olugezigezi okunzija kuki naye nga oganiza enkuba bamanyi nkimanyi hmm. era kakati eh, eh, eh, olunaku lwaweddeko babafugitives chairman mulwadde yekwese naye bambe nalabye chairman hmm. chairman nabadde mulaba ku bimba byange nagana abasajja babi <laughs> okuva lenalwala tebajjanga kundaba era munange gwosoose nondotirayo akantu mbadde mbalaba sigenda kuba nsuko wanolumalaokutoka nebatuka kakati we must study the situation and wenmugule eh, nebukule ne konavyoyo eh. eh, mwabaire nakakata ina mukamwana yekamwana zitikagenda kunkwatako kubangamba manyi mm. tekati baddayana bazanya akabadi sente neziyingira era bajja kuzanyayo akabadi akalala mm. ono nabbanja mukifo kyokulambula ebitakolebwa luli to make sure to write a report to the president mm. nti bino nabino nabino kati balimba eno kundi factory tekole neyetagisa an inspection weewaawo produsa wange usinafeti nkwebaza okuba nti obaddewo wamu ne hasifu sekiwunga omukulu jefaesaala wamu donde don ku kamera namu abadde team mahadi mulaba waali era nga mbaza kunde quest tv temugivaako ndako sports musigaleeko tali gatagemanya omukama wakujja batusingana olunaku olwenkya program face to face banne be yali agenda nabo omukazi ofeature development mm. abavokedde gwe baga namufunyisa olubuto ate nga alyanda akausarist mm. yes kakati ekyo kiki ate bwe baali bamutwala mu ddwaliro abayiso bakuba omuserikale amukuuma esasi bali bagala kutta mukazi tukira evidence kakati thats one mm. an element of a woman features prominent two an element of local defence features prominently eyatta mukakingi waloko defense eyatta eyali agoba nantaba waloko defense esali mm. loko defense mm. eyatta gundi omusajja bamwitana omusajja ono president weyalisako wembole era manisa yakuba mbu abadde atunda amafuta mm-hmm. nabba abasomali mm. musajja bamwitani oyo presidentyes theloko defense man baali bamusasudde sente nagenda nazeeka bamulinda kumacyanga ate naye azikuwesa musobere kwekuleeta gundi okuleta ki owembule mm. kakati latutera local defense mujukira omusajja gwe bayita diiki mm-hmm. diiki yali mu ebonies mm. local defense a woman local defense mm. the third element they kill the, the, the, the major suspect atambulirwako obujulizi yenabamutta era kyova laba the lion of mogadishu afiiridde wano singa bamuleka mu majeegi booked is insisting on one thing uh -huh. today was reading booked uh-huh. nabalaga chronological events za booked nembagamba nti booked bwe yalaba nga katumba wamala alondawo ebisasiro byamasasi yakuba nagamba uh-huh. tekimuyamba kubanga nemundu zebakozeseza smg nababe bazina oba katumba ababe bazina tizikeberebwa oba mwemwavuddemu esasi nga banne benye bali bamukuba nga bukedde kivuga kitwala waka hmm. bukedde kivuga kyolekesa wo ino locations bukedde kyolekesa munyu hmm. ne bavaawo ne baleeta omwana nti aba omutuufu yavuze katumba wamala avuddeyo abapikipiki abapikipiki hmm. did they seek a comment from katumba wamala wa pikipiki oyo yabulirawo bukedde amanyi olunaku lumu kulubya alikwatibwa nibamu kulubya is a big asset in this country tasaana kufa mm. olunaku lumu gavumenti eriddako erimunyola ate bayitamuwasa omutwe oyo okulubi kuba bamafiya kasita bakozesa ennyo hmm. nga obamanyi nnyo balinga bakazi bano bagaga kasita omutegeera ennyo nga goba yekwasa ekintu nawasa omulala bisinesi lo zitegedde naki hmm. ate goyinza mugamba ebintu byesi bimanyi oyinza kunga basibirayo oli mufu omukazi omugaga bwagoba jayo engalabiyo jayo hmm. engalabiyo afumbirwa omulala kati omuyizi ekimala kakati negamba nti mu case eyamwika kiyenje mm. suspect yenyini yapolinga tuliga yateekawo yafiira mu kkubo nakugamba nti what happened is that following the, death, the man is dead matova and company advocates withdrew from the case and handed it over to kavega mm. an international criminal lawyer and chinjizo were acquitted because the prime suspect was done what was eliminated, was eliminated. kakati bukedde akoba the lion of mogadishu us, when I'm reading bukedde mukulai mu cases ezo bakugambye osomayi bagenze nebakwata lamanzani mm. nebakwata omulala mm. bali blind followed bakuba emiggo mingi nnyo bamubuuza emundu nga balamu nga balamu bano babuuza ababukedde mm. babuliddewa ono gwe basse yabadde alwana nabo anoledde handcaft man mm-hmm. like this man ono the kabangali mm -hmm. kukesi ya nantaba ya nantaba mm. the same a man who had been overpowered by the police mm. was removed from the kabangali and shot dead in broadlight omukazi yagaa nti namulabye nga bamwijjako nembabuuza why wasn't there a qwalo between the policemen on kabangali and sali the kiira tota muntu omuttira ki is mm. an asset mm. sali olwajja esimu kutu yamujja kuvu namukuba e, esimu eyo baliginoonya ate baana bato bali banoonya bajja kunabaga nti kesi yamini mugitunuulire hmm. lumwozi madad 78 nrm netekawo akakiiko akabuliriza kubikolobero ebyakolebwa mu gavumenti ezavaako hmm. mugende mubuuza muzeyinagenda sekandi yali leading kanso ngaatula ku benki hmm. gundi nga uh, omulamuzi bali shaki nga ye deputy wa sekandi mm. era nga batula ku benki nga chairman bano banagenda ba bacommissioners naye they found out one ekiwandiiko ekya tisaluumu obuteezi w'okulaaya twacholies and language did not originate for from Damodar Islam. It was written by Amin's minister. uh -huh. And he left his handwriting in his office which was later recovered singa museveni si musonyi oyo minisita bali muvunanye mada but he escaped waali mm. one mm. i mean is a minister who authored this document in 78 ono bajja mu 8687 mm, mm. aka kakiiko nekabeerawo two they traced the police pathologist who claimed nti gundi oyo lumu mm. yali akwata omusajja driver mm. awo mumaaso ga yimpiiri yewali seropetrsson mm. eno seera tulinayoawo nti yali ava kugundi eno ku biro yabwe eyamyeno e, e, e mm. nakwata serinyiga emotoka eweta omusajja yakkiriza tihad bullet twas not an accident he was tressed mm-hmm. the police pathologist amin used was tressable mm. from 78 10 years he was still around the man who staged that cabbage i mean to, directed to stage the cabbage is called uh, gundi seru mm. was still in the police force mu traffic ne mu chima ne na kwatibwa ko confessed mm. kakati ebintu bye mukola byonna the main is remain ebintu bye nabyo mukola ebyaba lu mu tebi basomeseza hmm. kati nzimbo bolira mm. if the president wants peace in this country mm. annyonnyole abantu be why does he bring this alleviating measures mm-hmm. nti abantu mumwalewamulabyewo gavumenti ewa abantu sente yes abantu bajja kukiriza nti museveni yanzituwadde mm. naye bazitubyeko what do we benefit omanyinza embeera nnyo mu bantu mm. omwana nkedde ku makyanga wa boda naŋa nti mirundi nti waliwo abantu abakozeakabaga mm. konsekaki nti mukama womufu hmm. hmm. bonemotoka ze zayisewo nga taliimu <laughs> nemugaletimexplaintoyo hmm. motoka zigenda nezinywa amafuta thaswhatdonno emotoka zisobola okuva entebe nga muzeeyi gyali nezigenda egendi nezinywa amafuta kyoyina okumanya nti bendera kweri oba teriiko but these convoys it does not mean nayegwe konsani ogiraba naye bano ababikolako baliwa lwaki bwe babise kabaka don yavuddeyo mangu naga nti aa gondi twisirange wbobaberawa how can you fail to trace somebody who is creating stampad in a country tudde ku nsonga ya paul lokeg act gyeyakuze tegenda kubanga esolvinga mu madda ya jenokatubamaa abasuspekt bakwatibwanebalagibwaoyali kukatembawe temukitegeera temukitegeera what these people want is to emphasize obuuma buli babuleete yolokeki ali ne mukwezi bebamu why mm. because mumaje mulimu ba lawyers mm-hmm. mumaje mulimu ba jages if a suspect is, wants to confess He, can, he must confess before a judge or a magistrate. Bukiri. Omukolera mu press conference. Did these people confess? Or you are proving that you are capable of catching these people? Are you a lawyer? Yabada laga lyanyi lyasobola okukola. Eh, ah, Oyo akolagana ne mukwezi baleeta buuma buno. They are demonstrating but temukitegeera nti guno omusango yaguse. In the process. obujasifying okuleeta obuuma mm. yassa omusango where do i confess kambabuulire omusajja baali bamuyita kawuma kawuma yali ku kakiiko kaki aka constitution mm. kwaliko ne faaza waligo kakati kawuma nabba sente mm. faaza waligo nagenda amulumiriza mu kooti nti omwana oyo yajja nmumbulyamatuufu naconfessing sente yeyaziba omanyi kyeyamukola kawuma yagamba faaza waligo bakudifulukinge gweyogera ebyama najja kwejjusa waliwo omusajja hmm. bakasaba luhanga ali eggulu yali pamani sekity mulandis nabba okukamala naga nti ndoko sekati tebamu arestinga when the police was still a police force was arrested and judged on his own plea so this is not uh, uh, we don't want to know the efficiency this is a process a process you will, the, the, the lion of Magadishu mm. will praise himself if the convicts are uh, convicted. Mm. What's the difference between now? Bimogera Mawuri. This is the same story you did during Katu Gund. okumanya abasajja bebalina amagezi mumutwe non abayirayo omubiri ono mukwano gwange bwetwakolanga mm, twakolako nawano gundi kati mubaka wa palamenti wekawe eh, bashiri mbayirawo omubiri mm, mm. yajja ku lediyo nayogera nti bwebamala okutta kawesi boda boda baziteeka mu bokisi bode nebaziteekamu nebatambula nebagenda mm. naye mumabbali awo waliwo abasajja abageso abakwata ebifaananyi mm. naye bwebagenda ku poliisi babatta nbakubireku mungalo nembabuuza if you strip yourself naked before the wedding what, will you, what are you reserving for your uh, husband, husband. bukedde argument yabukedde eriemu uh, nti make sure mm. the earlier people you arrested must be released because you have now got the real ones. The real ones. But, but if you do that, kubaka kati loke china problem zibiri mm-hmm. to explain the way about of the people bukedde insists amanzani bamulaba ne mukazi we naavayo n'abaana ne bakaaba mm. where did amanzani disappear Two, Lokechi must tell the public, the Ugandans, mm. what prompted the police to shoot an already arrested sus suspect who had been overcome. He was fighting them. He was fighting them. Is here that's, that's, that's media is here Eresola. Gumazoko Ubavalim. Doesn't it? Is it not the same example of this man who was removed, who had already been handcuffed by the police in Kayunga? Kunantaba. Mm. The moment he accepted and you admit that the earlier ones were fake, mm. then the public will ask you, if you are in the habit of arresting wrong people, mm. are we sure that these ones are also correct? Don't fumble. Well, you well. killed your case, General Cage. Mm. It is a dead case, I'm telling you. The lawyers are dancing. Baloya babeba dancing. Mm. bukedde agambye bagenze mu kooti. nebagamba nti one way hmm. of undermining a case bring many how many people killed kawesa and how many people have you taken to court bali bangi nnyo bamuta emirundi emeka nebagamba nti abuma yanja hmm. yali atonejeno kakati abuma yanja ngaatonejeno abasiraamu banabatabuliiki nebatta hmm. abapolisi nebasala naki nembwa zaabo kakati Uh, bo babasalya ekintu eki amobu e, cannot kill a person ojjamu abantu oba bameka pin point mm. on one or two but amob does not kill amob cannot kill a person you get kati bwekyebaba bakola mm. abumayanja atona ejeno yali agala abasiraamu baveyo kubanga ye abumayanja agiment yali yakyanjo kyanjo yagamba emosic dogs policemen mm. what's the old man out It is a, it is a dogs. Yes. Mm. How did you take a dogs to, to the a mosque? Era president yabagamba. Hmm. If you had done it to, your, to NRA, mm. you'd have paid a heavy price. naye abapoliisi be batta famire zaabwe ziyina ki omuserikale omubamugjamu amaaso naye babasalira ekintu ebintu ebi one babajjangako emitwalo etaano hmm. time zi 400 bafunanga sente mekevere 14 days nebagula balooya nebagula poliisi nebabata gakotimaso ga kubanga musajja si munamaje era alina kubanga atigenda mupetition eno yazze ngaera kitufu omusanga aguwangudde abantu bonabona basijja tebagenda kudamukkizibwa kuba ntibagenda mukotimaso kuba ntibakyaa e- e- kabaziguluka mm-hmm. mm, ebizibu byonna nabiwangula yawangudde yekabaziguluka nekino yakiwangu kayikula kayikula enkuba laddu Eh, akakinda akahonda akahonda kekasolo akali egondi e, e mirundi mirundi kitegeezamubeera fetuli tafu amanya gafaana bananyinigo watirawoabuulire no mm. if these people were from the government nrm mm. supporters baali musibye ani kama ziguruka ziguruka tiyari finye judge favorable judgment singari wa NRM to the environment mm -hmm. I've told you that people are suffering from a travel ban yeah but yeah, the judges are also making reforms mm -hmm. the judges after back setback y'omusango gwa Bobi Wine they also want to put their house in order mm -hmm. yes mm -hmm. two what, what's the basis of the, the government? Mm. The basis of the government, government brought Wembley because all the suspects of abantu had been acquitted by course of law. But mm. babatasibye course enough. Yeah. Two, nti eh, babatanga bawe kakati mu bubulwa how mm. to solve the problem. Mm. President naga nti if you use we find you with an item which is a monopoly with the army. The army. Mm. Then you have entered the army voluntarily. We what they are going to mm. do? Go we can wake up. When did I join the army? Munamaja munamaja namba. bwekiri omusaala eri luddawa ensuwa ngaabatta abantu abatimbu bavaayo balina katero mm, mm. yabe katero mm. balina katero babula abalamuzi bamagistrat naye waliwo amagistrat wentebe enjogala akwate ku ttaka lyange musuula eddalo taka naliguze olusi nemubuulire owa poliisi likwateko ne lubega lubega kwata ku ttaka lyange kwolole mulitegeera <laughs> nti abasajja bwemutulaba tutambula <laughs> waliwo faaza faaza yali agatta mutani wange n'agamba nti luliri this man kyemwagalako wadde does not attend charge service mm. but he always don is a rosary esapula yambeera nayo hmm. ah, weri hmm. <laughs> anti katonda wobujja bwoba tolinakatonda eh, siwa buffe bwoba <laughs> tolina olusalo lwolwana <laughs> noyinvokinga atirale yabali ate eh. toteekako sapule babano babebobuwanika engulu bubejogoli bugwemu bubejogoliabuli bubekaddemu kajinjako baka bebakasa omutwe woterizako bazoce kaduka kayingire kongo mm. awo ate tokwata sapule eh. ah, ah. katonda wobuje mm. ndijajamaye mm. katola bagwe nti oyo omukazi gondikulanama bakuba omwana waire bamudda sitole bagise ogere bakewalala yafudebubi bagise kubanga bategedde nti ebintu byoluganda bino omanyi bwebalowooza nti obwo bubwino bwino is a very dangerous paper bukedde is a dangerous paper why bo bamanyi nti abantu abasobola okukola akabi wano baganda mm. babusoma kati bakubaababwino bakuba omukwano gwa lupo ne museveni gulukankanyiriza state house kati bano buti babirabo these people the most dangerous newspapers uganda newspapers mm. because the baganda in the center okay eyina statement nebajogera nti kabaka afudde kabaka bamuse kabaka bakoze ki bayika mu luguudo hmm. without notice ekitegeeza omuntu yenna alimu intelligence ayina okumanya ebyogerebwa muki nga bwe nkuba nawulira bukedde ngaeyogera omusajja ali kubukedde tiyasoma international lation eh, kati amaje gakolayo ki musasulira kyomusaala abasajja bali bonna baminisita ba gavument omusolo bagusasula bano gundi eh, eh, abaali shahabu hmm. Eh, eh, babagenda ku mwalo nebaterekamu sente ezokusasula ali shahabu ali shahabu yefuka egwanga lyonna yo gyebali gyebali abali shahabu gyebali waliyo emirembe kubanga ate ebitundu bya gavumenti ate mwemutali mirembe amaje nekwogera obusiru bwako naye ono mbayirawo omubiri mm. yatekako obuteesi bakazi balimu isolation center tetulaba ku bantu tetulina mmere bamuyolerawo polisi yamuyolerawo mm. kanakasasanya obusiru tebakayolerawo because tebabiwulira tudde ku nsonga yaotmasobasivilian mm, bakola corruption court tekola nebakola econstitution court tekola mm. kubanga econstitution court kati bulabe south africa bakugambye nti zuma yenayekizibu why mm. the constitution court has already ruled ate constitution eyesoma constitution nga constitution yatekebwao to interpret the constitution ate constitution court ate polora osinga etyaise ani nemugenda mu supreme court the problem is mm. you, don't, you lack uh, eh, bajudges abasoma constitution temubalina mbw ate supreme court yeconstitutinga nekola constitution no mm. train now that you have people gwaloza hangeman etali yeruzira hangeman jali but he's only paid the money when he have bamuwa omusaala gwe hmm. kakati mufune ne ba constitutional after 35 singa ba constitutional judges mubayina lwaki bano abasomye human rights webali hmm. baloya bakoze human rights waliwo oyo atambula enyayamba enyaba amawulire hmm. yes naye olwokuba temuyina ba constitutional judges you don't have constitutional lawyers mwefuula abasoma constitution nedda constitution temugimanyi kyobola mukola gundi bakola fake interpretations mm. to understand the constitution, the constitution you must look what, what the framers wanted to achieve. the constitution wanted to achieve chabala bana baganti katusi wadde yabogolya mutaba wali mwanga hmm. ne katusi yasano kwa chief justice musi yo not to be chief justice you must have a solemnity judgment katusi yabagamba hmm. mu constitution mwali mu vote of possess bidi to protect the constitution term limits and the 75 year cap mm. eno bwe mugijjamu hmm. nga neeri mwagijjamu constitution tesiba oyoayina teyayitamu ku banne hmm. naye he made a solomonic judgment hmm. kubanga batya bagiwandikiramu shadows of obote 75 nga bamanyi nti obote akomawo in fact today under the, that's why you have amended it mm. instead of twali bati a constitution endasibatebamukolera mu ggwanga bamukola kuba nti batya obutaakoma wani shadows of gundi nabano nebagidireyinga nebagaa nti enjuba yali minister of constitution affairs yasangawo kantu kakati today my suggestion is simple mm. my suggestion yekugamba let us create a court mm. for serious crimes like a murder nga bano abasajjaantisikotiabano ah, balamuzi bacivilians nkugambye mm. nti abatimu mm. balina kateero kakati what you do oba mm. kakati oledde gavumenti eno bagiteze bwebigaana eba violations human rights and museveni cannot afford bweba oyagala okuba museveni muyise mu institutions ne court ne parliament museveni does not defy eh, constitutional bodies bakimanyi kakati what do we get from me nkugamba tukole a court for serious crimes like murder mm. like bino ebyokuteeka bomu terrorism mm. nabaga nti abalamuzi ba uganda bwe basala bategeera terrorism ne mada kiriwo ekisinga kubaakamoka tebaba kyajinga na mada mm. baba kyajinga na terrorism terrorism apart from something like a coffin terrorism is not a serious crime because it has no international definition, definition yeah. every country defines terrorism in its way mm. kati babaakamu kati babavunaana mada era babata kuba terrorism yeziki n'omusajja yatega bomu mu nyonyi eya lokabe bamujja e london mm. where the terrorism law is tough nebamutwala scotland where is soft nebamuta mm. kakati what we have to do instead of misusing the court maso oddemu nti omusajja abadde ayambadde ebyambalo byanebamusanga ngaali embizi nti mutwale musaliya mukomole <laughs> musiraamu ye mm, mm, mm. tamiivu mulitwalawo <laughs> kakati bano abemmeewo ayhadi ekase samuwere nti waliwo omusajja yagenze neyewaŋŋamya egendi e- gyebateerako bakabaka demani teyagenti nfuuse kabaka yabagee empewo zindeesi muwakikiriza dda hmm. nti empewo zatwala omusajja teruwalira kakati muteekeo koti yabasamize nti empewo ddala zikutwala ku mulembe omusango gwakayiira ah, baleetwa emundu hmm. ezatakayiira hmm. nabasajja nebavunaana mu kooti omusajja yagamba looya yagamba abalamuzi nti oyo tayinza kulumiriza bano mubyekisamize yemasbe possessed teyabalaba jajja atubulire jajjaajje mu kooti ah, kakati bwobanga tufunye egyo emisango mm. why is it that in countries in, in asia the, the, the, the police commanders agenos e kenya mm. katumba amala yasoka kubeera kukulya polisi wano geno yeah. kenya adapted it nebaleta buligedia so? Eh, muhamad muhamud eh, eh, brigadian ali meja hmm. jino ali celebrated baratrove in kenyan army bamukwasa police ngaamana bamukwasira polisi muesa bajeno y hmm. abobutica abapolisi ba uganda okukima omuntu abakuba amatatu mukikomera balina okuba nemundu newalagi bwekiri naye mumulowooza nti agasajja agamaanyi ennyo ndi kakati zuma ayise bantu be ani ava mu kiswa zuma akuŋŋanyiza abazulu naga mulinyewo polisi mulinyewo tubakube kakati nti zuma gwemupasowinga namwe muli babbi kakati yo population eze kati mm. nze my opinion mm. tuyina abantu betutakozesa gundi oba ayina ebizibu byayinza okubanga naye teyamatira tinyefunza mm. naye tinyefunza bulijomutwala yonna afuna fast class tiyifuze ina fas asinga abalamuzi bano dwafusi nejaje mm. kayugula ayina masters in law tumukunda ayina masters in law why don't you choose such a people they become what do they need to become judgepublic trust abo mubateekemuki nabagamba mm. nti kambawe cases bbiri omukyala yafa yali mulamuzi abatasibobote ne bamukwata kupanda gaali ne bamusobyako nga bawo wali n'abaana naye twali tumumanyi mm. ti buli muntu gwe bamutwalira eyakutta omukazi amuwanika kalabu kibwenti throit ategeera kikikola ki mm. ti men dont believe nti oba nemukutte ye teyasanyuse mm. kaka tebategeera thaswaihe bazungu have maritoref kakati mwanu mutemubitegeera waliwo omusajja era yafudde bamuseera bamwita zizinga zizinga bamukwata nebamuvunanaokutta mukazi we nga taliiyo nayenga bagala kubba ttakali kulwentebe era aba koti officials balibba waliwo omuvubuka omusajja oyo oba yabulirawa hmm. yayogerera nga gondi bali omusajja nga tattanga ku mukazi we zizinga nebamusiba emyaka omulamuzi yagaa nti bamusiba emyaka mayisa lwaki omulamuzi yali musiba mayisa omulamuzi baali bamuttidde mutabani we hmm. bwe yalaba ono tiyabuuza nakubuuza It was me and somebody bamwita ambassador mm. who raised the issue with Otafiri when you United Otafiri became Minister of Justice. Mm. Otafiri ordered the retrial and the man was acquitted. Had not killed his wife. Okay. judicial officials abalamuzi mm. baali babbye ettaka nga bwe bamuta abavunaaaawanyumidde e- e- awali ekinyusi nti okwalinga yenze okwalinga okwalinga okwalinga nebagayi wa stupid <laughs> nze tosobola kuga nti okwalinga nemukwata hmm. kubanga i just zero on one thing is, is what okwalinga says is it correct is it, is it true? netuzirowinga bituufu oba si bituufu hmm. when we know that he has some element of fact bivaawa this is what europeans do basobola okufunya uniform okuli epeesa hmm. nabagamba nti abaisiraeri basindika omusajja esiria nga muisiraeri wa hmm. mosad nabeera mu siria nga environment singa bano baingeni yamazi abaleeta eminaala gwegenda ogunjagulwanyisa paka lwenakati njagujjawo batadeko nebatekao nebatekako njabangujjewo banaaaati nkubuulira nti abasajja abaisirairi bakwata wa mosadi nagenda esiria nakulirayo hmm. nga good environmentalist nalagira okusimba emiti naye enyonyi za isirairi buli ewaali emiti zakubangawo lwaki anti nga emiti kabonero mm, mm. nga buli musajja ono weyasimba omuti bakolaki kabonero abalasha be bamubayamba babagaa nti lkwat the pattern ova emiti egyo lwaki agisimba mu particular places mm. nabaga nti mukatabo ka bobiwai nembagamba powerlingpower gund ono gundi wamu gumwakubanga mubantu tiagas nabaga nti mutundu yepataniye when they want bobi wine to address a rally tebamukuba naye atambulira kwa agenda egi mm. naye lwe baagala okunafuya museveni mu kitundu ne kandidaeti wa museveni bakubatiyagaasi abantu nebanyiiga abantu nebanyiiga nebamujja ne mukibuga bubiwaini bamutwala mu byalo gavumenti yafunye obutriliyoni ziri satu n'ekitundu okuva mu imf era nga abantu bali basobote osanga ah, mukasimbi ako bona bafunyeko naye e- e- badayana bwe bakoze akabadi kaabo hmm. thats what they do they create akavuyo hmm. kakati nbabuulira you go to hospitals even some beds are empty abantu bakyafa era ku nsonga yenyininyinaye naye akoze akabadi ke ne banne mu gavumenti ne bakola akabadi museveni naati ku nsonga yenyini bakitegere kyekugambebitanda nti ye museveni bw'aba apulaninga bali ababbi tiimu yokka etuula okulowooza tuli aba tiimu yabafeera bali kuserera nange era eh, mm. why you ask a permanent secretary why did you oh, oh, oh, bypass is a senior advisor to the president on helet mm. where is he ayogerawa ono omukozi yampabira muwampabire wa president eh, ayina eh, okatwa ka mulingo amanga yabadde ruddawo all these people are useless mm. kakati diana nga bamulagidde president nayogera nti bakulagidde wasaidi ali muyoloddewo baligenze bonna eraekyobulankugambanti oyogera ku nsonyi kuba diana yayolebwe pesidenti yavudde yavaayo nayogera oza prezidenti tali just akola political statements kusanyusa bantu eh, kyeki kyakolawo mu byobufuzi batugamba hmm. you must walk the talk hmm. nti ye president becomes a victim mm. in political science if you want to win the, the, the, the, become a victim hmm. nabalagira mm. nebagana aha nokolaki nebatula nebakola akabadi akabadi kabwe kafiriddemu aba naye badayana bwe kyembasasiramu kiri kimu they are going to be hated throughout nti gwewakola akabadde nogana ebitanda noganaki aiaolunaku lumu kambabuulire hmm. temujja kubeera mu buyinza all the time there is no rise and rise and rise even the soviet union corruptat 70 ola bebaddayo nakwabanga ali nga mwerunga zaalitumuyitakola kabadinemutisaosea kudayana mpakanamu yekumulagira yakolawoanti enkubuulidde ye yakolawoobalabaebagamba mm. nti confusion gye balese eri egi tewali kiriya baba basobola okukyusa omukulutaskforce nakitayako olusoke lwakidaa nayitakyusibwa lusoke sigenatoleka wakawunti eyo nabbanja kuyatadde sente izirusha kesige natole gratitude nzimba size basoose okubba hmm. babe ninze mbagamba ekintu eki nti kano kalulo kajja kuba enkoko kumaje mhm. otyanga nnyo ekintu ekikwatira abantu ewamu notandika okubulaminga abantu babatta abantu bajja kutta abo baddayanbuyalinaobusunuyafiddeokmtkatagambaulwaguoe responsible for the death not this one yes we have two fools a fool who failed to adhere to museveni's syrup jepiter mm. syrup mm. nganza mm. atambula eh. kakati mm. naye ate fuulu oyo weyagenze mu ddwaliro yasaze ne diana teri bitanda nawokisakati how are we because covid ayita mu phases isatu yeah. the first phase we are protected by the president mm -hmm. ne babeera mm. thinking it is second phase bagituddemu abantu prominent people to scare the country to prominent people linya yumu intensive care nti olabe gwegenda gobere prominent you know kufa bakolereko publicity banyigirize hmm. kakati hmm. now hmm. mubiye mubiye buli wamu naye mwabata kuta mwabaki mwabata kuta mulimputa kakati what we want today let us prepare for the third phase weve ejja mm. kuba covid yayita muweevu zimeka weevu zisatu satu mm. eyokubiri yene etugoyezatulimu kati nga ebitanda tebiriyo nabikyeka kati kyembuuza one i would have expected nabbanja mm. as an active prime minister omanye nakugambye wali tibwotatandikirawo politics is perception yes politics is perception kyojja nakyo kyo eh, eh, tukitagirira marketing ebyobufuzi yokatanimage before you join politics nti bukenya insulated from gund bukenya nebwakisinga omukazi nebwakolaki tebamugamba nti vaako ye bukenya yoyo mbabazi bwakisinga omukazi agwalugunda bwakisinga omukazi mubantu agwa mm. matembe yeyita munadiini bwemusalaba ekifaananyi ngaava musabu bukenya nebmukuba ekifaananyi ngaava musabu kakati nti enkofiira yasi itambula nayo mm. eri gyomanyi eyakakati mm. nti oyinza okuga nti mirundi tumukutta ekifaananyi ngaapa musabo nti nakyoaolwo nomwami yansabye ekitabo kyabasamizeaisulati <laughs> ah. nti mirundi yakubira mu situdio akuyoola ayigerira maketed myself with that image nti tegaba amawulire nga mirundi yakubidde akusitudde mu studio kakatisabuulize kanene kanagenda ku nabbanyi hmm. wali omwami yansabye ekitabo kyabasamize nemugamba mbeeranze nawandika ekitabo nti the role of witchcraft in the malicia society ojja kimpakasitasisibwa ya gavumenti efe anti abalogo temubayina babbiwaliwoakyagalabasuma waliwoakyagala <laughs> naye ffe tubayina kwata ku motoka zange ogisesetuddeamnabbanja yalibadde yainspekiti nze dda ebyatuleetera luli byonnaobuzibuvisit eh, with rusoke oxygen companies we should look at mm-hmm. the allegations unconfirmed reports that companies like enekola eh, amabaati eyokumukaaga mm. offered them free oxygen is it true or not mm -hmm. nabano bebatuse okutwala e nairobi mm. katonda abalabula singa tufiiriddwamu nga kumi nga gagenda agagabba sente agako how can speaker go to another country when you have nabagaa nti muswati ekyamuleetera obuzibu hmm. e, e, gundi e, swaziland yagwamu enjala yalaga mu hoteri na famire ye if thereis no food in the, the paris mm. gwogenda mu mugundi kakati nabbanja yali badde yalambudde dda ba oxigas mm. yali badde yalambudde dda Eh, ababembala batugamba yali badde balambude is it true is it rio kubanga pulezidenti bamukwatako nebamutwala mu factory ekola batulezi nebamulaga lediyo ezitaliyo kakati nabbanja mukifo ekyokutwala ndoooza bwe yategedde ti pulezidenti ataddewo puleya gundi naye nadduka nagenda enamirembe miliyoni aga wakatula muntebe ogaba miliyoni atano bonaomalamunogaba mekapresident yava abagamba hmm. balekawo byebasanidde okukola nebakola byebatasanidde era tebalina mazima nbodenawenikyajinakoyina omutu ogulinga mangada hmm. omanyika diana yakawa akapapula bwati nga nze nabakutta edda ku byuma hmm. tibwetugenda mupres mugundi brifing museveni ayogere ku mirundi anjogerako ati ate bwetebakimanyi wene ugati museveni antalk about me ategeera akuyina yabaga mugende muwabire nobusajja buno nebuba biliyoni zangembwajekibuli e, e, e, tewabeerayojeneza gwetwayawukana twayawukanaubye sente zange mwefudde kati omusango ogutambulyaku gundi kunfudu waliwo isu eyoasweit mm. akati nkugamba lusoke wodmove mm-hmm. throughout temwebaza ali ku serena kati nvudde ekanga mulabaliraddeera ya lasferoera obuvubuka bwe bwebuzabuza kugundi mukwezi kugundi kwoba obuuma obujje hmm. mutusa butwaleero ku ngeri mzeitamari waliwo isu yokuba nino abantu bangi abamu bavuddeyo nga bakozeireko habs isobola okuba nzikakanya covid-19 wona omwami yakola covidprofesa ogwanga naye ensonga eyo ndaekyaganya okuba nti ekkiriza nti eddaga eriliweza buweweziwaabwe omanyikamu mbabuulire whatever you are doing fe twabirabako mwibwe yali aweza emyaka makumi abiri mu buyinza hmm. bamufera bamubba sente nebakola kemery tyawonya sirimu hmm. nebagenda iwasinvitednairobi nebakola wuhuluka hmm. nasembulinga bayiniya bonna wuhuluka eriruddawo eringa yamu kiira najjayowomutwegwe nengalabyepro bajja banoni profesa mwe bajja banoni kati ono bamuwaga bamuwaga abantu babadde wano baprofesa salibaani mm. nga banamba te tebabakkiriza omusajja wa kansa balwana naye bulwanyi mulamuzi yamala okuvaayo kati ono gwange ogwange kati mulimu abamubiramu ate eryono omukazi eryono omukazi adivaiza wa museveni lyo liriwa mm. e, eriri dawa yako iko wapi wewe mukazi dawa yako iko wapi wichi museveni lonkiti dawa yako iko wapi mama mm. dawa yako iko wapi nga tuvudde ku nsonaogwanga kati tomulabanga bamuwadde babaddebatekakogonasimayiringa dayo nasimayiringa kambabuulire abaganda bagamba abaganda bagamba nti siryalaga mubiri hmm. where is the dianas performance that must be highlighted in red paper compared to where tewali ah, ah, ah, obweya buwadde sente nemuddamu nemusoma kakati tumye watizimpo kuba nsijja kafuna zentambula nenyondo yange kamu niyami aisimasiovid nebwemba mufunye sobola genda malwaliro gamwe yave kliniki atnga bikwatamu nti ebyabwe veke bamuwanabamuwana kuba waliwo abamubira eryono mukazi liriwa purezenti lyalonki nga liriwa ejagala tubadde nalyo hmm. naye nga banamba atya buli omu bamuzikiriza buli omu bamuzikiriza banamba atyalwaki bazikizibwabazikizibwa omuvubi tajja mulambo mu nyanja theare the beneficiaries abaganda batugamba hmm. nti omukazi asiirize entamu agikombere mu ffumbiro nti bakoze akabadde ne hmm. batagula bitanda hmm. ne bakola akabadde ne bataleeta oxygen bazibbiira badduse bagula bizimbe apartments nga mufudde naye ku luno abantu bajja kuzza balanuva ku nsonga eyo Uh, mu minisita ku mukyaka nawoninga uh, abakozi ba gavumenti batekinolosinga bagamba tebalya nsimbi za kasajja simubala yogera omulala kasajja ne bakati naga nti are these idiots still breathing ugandan air eh, oyo omukazi akulo yabakwata akulo naye alitikibwa waliwo lwojja kusasula europay with document fe abali watu documenting nti ekisajja ekireesa omunaala ku kyalo kitutte mm. eh, abaana bakyo bajja batta nakyo bakitte nenyumba bagikube gwerinda bulinzi balwale bwoyogera bwo tinogamba nti pureezidenti yalagira akula akwata onatabakwata omukyana bwakuwulira agasajja gano gasomako ebyekenya muyi yagamba omanyi muyi bwe yavaako mm. babatuuma bamuyi ofanes babayuda gavumenti empi esokera kugundi kanka kusomere olabe badayana bwe bagenda okudduka mm. nkugamba a retiring president must ensure that his successor will protect his security and protection from persecution mm. he should also be able to ensure his welfare as the people move closer to a global village internationalism mm. is also closing in this means that we are having new generations of rights what was not considered as human rights violations mm. have become so. The internationalism through uh, new agencies like the ICC mm. is intended to keep leaders in developing countries on their toes. They use those who have retired to shape those taking power. Mm. Therefore, a retiring president in choosing a successor must bear this in mind. But when he has when there are two scenarios mm. where you can choose a success and where you cannot. Okay. I'm addressing a situation where you can choose, you can choose a success. But when you are no longer able to choose to a success, Mm. this changes. Okay. Mm. Finally, a retiring president must ensure he retains some influence in the body politic of the country. Mm. The soft landing has always been retention of the leadership of the party in the case of a ruling party. However, this renders the returning president to easily come into a collusion pass with the new president. The situation becomes worse when his party is not the ruling one. It is what is happening in Kenya. Former President Daniel Arap Moi refused to retire and still participates actively in the country's politics. At times taking sides in the very controversial government policies. This has helped him to remain relevant in conclusion, what protects the country from bad leaders and national institutions that can shape a leader's conduct and behavior? The country's institutions should make both the entrance point and the exit doors wide open.